ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ Rakshith from R K days ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ಅಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ತುಮಕೂರಿಂದ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಹೌದು ತ್ರಿದಾಸೋಹ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಬಳಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಥರ ದಾರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಟ್ರೈನು ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಿಂದ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು five hundred to six hundred metre ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಂದನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಬಂದಿನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಮಠದಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಅದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದೇನಮ್ಮ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಟೈಲ್ ಗೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಗೆರೆಯಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಯಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಥರ ವೃದ್ಧರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಂತಹ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಅಥವಾ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಒಂದು ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಗುರುಗಳ ಗುರುಗಳ ಗದ್ದೆಗೆ ಗದ್ದುಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತರ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಗದ್ದುಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬತ್ತಾರು ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಂತಿದೆ ಮುಗಿಲೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಶಿವಕುಮಾರ ದೇಗುಲ ಪಾತ್ರದ ತಡಿತೈತೆ ನನಗೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಯಂತೂ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕವನಗಳನ್ನು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಕಿನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕವನ ಮತ್ತೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪ ಬೇಡ. ಗತಿ ಗತಿದರ್ಶಿ ಹೇಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಓದ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು? ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವೇದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕುಂಟು ಇದು ಹಳೆ ಮಠ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಮಠ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಠದಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಮಠವನ್ನು ಈಗ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ಮಠ ಇದು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಭಕ್ತರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ಮಠದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮಹತ್ವ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಠದ ಒಂದು ಹೂದೋಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹೂದೋಟನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಹೊಸ ಮಠ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹಳೆ ಮಠ ಈ ಹಳೆ ಮಠದಿಂದನೇ ಈ ಹೊಸ ಮಠ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಠ ಇವಾಗ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮೂಲತಃ ರಾಮನಗರದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಒಂದು ಮಠದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಹಳೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಡನಾಟ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೇವಾದಿನರಾಗ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಮಠಾಧೀಶರು ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮಠಾಧೀಶ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ಸನ್ಯಾಸತ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನ ತ್ರಿದಾಸೋಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತ್ರಿದಾಸೋಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನದಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮೂರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತ್ರಿದಾಸೋಹ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಜರ್ನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅತಿ ಪುರಾತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ರು ಇವರು ತಮ್ಮ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದೈವಾಧೀನರಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಮೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣನೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವರನ್ನ ತ್ರಿದಾಸೋಹಿ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೈವಾಧೀನರಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಮಠ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳು ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಶ್ರೀಗಳ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡಾದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ so hopefully ಏನೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾ ಏ ಕ್ರಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಆವರಣದ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಸುಗಳಿದೆ ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ